Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e, em caso de pânico, assista esse vídeo. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes dá um pânico, uma agonia, uma ansiedade, uma tristeza, um desespero, uma vontade de voltar pro céu onde a gente não tinha problema, uma vontade de dar na cara da Adão e Eva, porque se não fosse eles nós estávamos plenos lá no Jardim do Éden, aí já que qualquer um que estivesse lá também pecaria, então dá na cara dos portugueses, porque nós brasileiros estaremos tranquilos com nadando no rio, brincando com as onças. Mas, na verdade, não é assim. Independente de como você esteja, onde você more, é, qual a situação da sua vida, todos nós temos alguns momentos de sentimentos ruins. Seja insegurança, seja cansaço, e isso gera um pouco de pânico, um pouco de ansiedade. Isso traz para o nosso coração uma vontade de parar tudo e tirar férias da própria vida. Pode ser que isso nunca aconteceu com você, mas se já aconteceu com alguém que você conhece, eu gostaria de fazer desse vídeo algo diferente. Eu separei algumas situações onde geralmente a gente tem esse tipo de sentimento. E versículos que nos mostram que quando o Senhor está na nossa vida, ou quando nós estamos deixando a nossa vida para o Senhor, é, Ele vai nos abençoar. A única coisa que você precisa crer é que a Bíblia é a verdade. A Bíblia não mente para você e ela não tem mais de umas possibilidades de, de ser verdade ou não, sabe? Ela é a verdade pronto, acabou. É a vontade de Deus, é a palavra dele revelada e o Senhor não mente. Se você acredita que a Bíblia é verdade, então esses versículos serão verdade para a sua vida e em nome de Jesus, eles vão trazer revelação ao seu coração e gerar fé para que nas suas orações e no seu dia a dia, quando você tiver pânico, você se lembre deles através do Espírito Santo e seja fortalecido. Então vamos lá? Então, se você estiver inseguro, o que é insegurança? É aquela sensação de não consigo, não dou conta, o outro faz melhor do que eu. Tá bom, eu até faço, mas depois porque eu não tô preparado, acho que eu vou fracassar, não vai dar certo. Então você se sente inseguro nisso. A Bíblia traz vários, né? Mas eu vou colocar três versículos para esse momento. 1 Pedro 5,7 Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, se você entrega para Deus todas as suas ansiedades e ele vai cuidar de você, você está orando e falando, Senhor, toma a minha prova de autoescola, toma a minha prova de vestibular, toma o meu relacionamento, toma o meu teste de Covid, toma a minha célula, toma aquilo que tem me gerado ansiedade, toma, é seu e resolve pra mim. Porque Deus é desses, ele resolve. João 14, 1. Não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Quem está falando isso é Jesus. Então não deixe seu coração ficar aflito. Tenha fé. Creia que o Senhor te ama e está cuidando de você. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o ponto principal de quando você estiver inseguro é que você não está sozinho, você não está sozinha. Quando você sentir insegurança no seu coração, Fala, Senhor, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo e cuida de mim e me ama e tem o melhor para mim, vai levar minha ansiedade na cruz, já levou, né? Você que vai tomar posse disso. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não preciso ter segurança em mim mesmo, que vem, quem vai me ajudar é o Senhor. Então você não está sozinho. Se tiver inseguro, pense e fale em voz alta. Eu não estou sozinho. Jesus não me abandona e nem nunca vai abandonar. Beleza? Próximo. Muitas vezes você se sente fraco, cansado, bateria acabada, sabe? Bem assim, tipo, ah, morri. Quase um zumbi. Se passasse assim duas vezes diante do Michael Jackson, você faria parte do filme do thriller, mais ou menos isso. E acontece, porque a gente trabalha, estuda, tem ministério, tem família, tem vida social, nem a Netflix tá aguentando a gente. Então chega um ponto que você se sente esgotado, a bateria fraca, cansado mesmo, exausto. E nisso, o Senhor fala, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Em 2 Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito de que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autoridade. E autocontrole, desculpa. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças ou que me fortalece. Gente, quando você se sentir esgotado, acabado, abatido, morto, só falta escorar, morreu, acabou? Nessas horas, você tem que lembrar que é Cristo que te fortalece, ele te dá força. Agora, essa força ela vai depender do que, que você precisa lutar. Se você estiver lutando contra um gigante, então você vai ter uma força de luta. Sei lá, uma estratégia muito boa, igual Davi com Golias, ou igual Sansão lá nos Filisteus. O que vai acontecer é que diante da sua luta, o Senhor vai te dar a força necessária. Só não pense que Ele vai te dar uma luta maior do que o que você consegue vencer, porque a Bíblia diz que isso não acontece. Então, quando você estiver lidando com algo que tá te esgotando, às vezes é uma pessoa que parece que suga sua energia, então fala, Senhor, ó, Jesus, então, o Senhor morreu por ele também, morreu por mim, ama ele, ama eu, então resolve, porque eu não dou conta. O Senhor me fortaleça nesse, nesse BO aqui, sabe? Mas não faz muita força não, senão você bate e machuca. <laughs> Pede para o Senhor te fortalecer naquilo que deve ser fortalecido. Então, se você precisa de força para encerrar um relacionamento, pede para Deus. Se você precisa de força para enxergar a pessoa como Deus vê, pede para Deus. Se você precisa de força para conseguir ter sabedoria e ter coragem de lidar com uma situação, pede para Deus. Você fala, Ana, é só pedir para Deus? É, <laughs> porque onde mais você conseguiria tudo de graça? O Senhor tem todas as coisas, criou todas as coisas e dá todas pela graça e de graça. Então, é melhor, muito barato que contratar um coach, eu acho. Então, se você estiver sentindo fraco, esgotado, abatido, cansado, Jesus te fortalece. E você vai começar a orar dessa forma. Senhor, me fortaleça. Senhor, me fortaleça. Jesus, me fortaleça. Amém? Terceira e última coisa. Às vezes você está desanimado, que não é necessariamente estar cansado, nem necessariamente estar inseguro e ansioso, mas desanimado. Desanimado tem a ver com a sua alma. Desânimo, ânimo, ânima, alma. quando a gente está desanimado, cara, pode ter música, pode ter filme, pode ter comida, pode ter, sabe? As pessoas vão fazer de tudo para tentar, ei, você tipo... Hum". o desânimo é isso. Quando estamos desanimados, a gente não consegue lidar com as coisas, a gente não consegue torcer, não consegue ter ânimo e graça e fervor e alegria e as pessoas vão esperar isso da gente, porque em tese onde Cristo está, o ânimo também está, porque ele vivia falando, tem de bom ânimo, né? Mas nós somos gente, e gente sofre. Então às vezes você está desanimado. E quando você estiver desanimado, mais uma vez, você não está sozinho e Jesus te fortalece. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Deuteronômio 31, 8. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará e nem os abandonará. Então, quando você estiver desanimado, a mensagem principal é que Deus não mente. Por quê? Porque a Bíblia diz que se você crê, você é filho. E que todo filho de Deus, além de ser amado e onde ele tem muito prazer, tem promessas de ser bem-aventurado, feliz, ter sucesso, ter provisão. E Deus não mente. Então, alguma coisa está errada. Ou você não é <laughs> filho, ou Deus mente. E aí você fala, não, mas eu sou filho, eu batizei, eu orei, eu falei que eu sou filho de Deus. Então, às vezes, você só não está desfrutando do seu pai. Como assim? O seu pai, a sua mãe, eu não sei quem te criou, mas no meu caso é meu pai e minha mãe eles vão ser dos meus pais, independente do que eu faça, porque o sangue deles corre pelas minhas veias. Então, às vezes eu tô desanimada, triste, batida, e eu vou pros meus amigos, eu vou comer, eu vou ver filme, eu vou dormir, eu vou fazer alguma coisa que eu acho que vai me ajudar. Ao invés de chegar diante dos meus pais e usar do amor que eles têm por mim e contar para eles o meu problema e que eles orem por mim, me abracem, me deem uma palavra de ânimo e digam que mesmo que tudo der errado, eles vão estar ali comigo e que eles podem me ajudar em algo. Essa é a diferença. Você não deixa de ser filho de Deus nunca, mas muitas vezes você deixa de aproveitar o pai bom que você tem, que pode tudo e que vai te favorecer em qualquer coisa. Então, se você buscar no Senhor o fato de que Ele não mente, que você nunca está sozinho e que Ele te fortalece, nessa intimidade de filho que pode isso sem ser abusado ou sem é, atrapalhar a Deus, Deus nunca vai estar ocupado demais para amar os seus filhos. É nessa hora que o Senhor vai pegar você vai te tirar desse pânico, vai te tirar desse desespero. Porque essas verdades vão entrar no seu coração, porque elas são verdades espirituais. E a sua alma está muito coladinha com o espírito. Então isso vai trazer bom ânimo, alegria, leveza e todo aquele desespero. Em nome de Jesus vai sair e a paz do Espírito Santo Consolador vai entrar. E você vai ficar pleno, feliz, amado, dar testemunho disso e ajudar muitas pessoas. Amém? Que o Senhor te favoreça.